imos almorzar, trouxemos pan, queixo, castañas, tamén imos facer uns colares de castañas e eh, gustaríanos falar con vos. Viñamos cheos de intencións, a procura de datos para as nosas estatísticas de traballos escolares, pegada de carbono, impacto ambiental, consumo, cultivos, froitos da terra asociados aos ciclos estacionais. Con esta intención, os alumnos do Erasmus fomos ao centro de día unha mañá de Nadal a facerlles unha visita aos nosos maiores para que nos contaran como afrontaron todos os cambios que xurdiron nos últimos anos, nunha fame de contraste entre o antes e o agora, buscando testemunhas nun centro de día que para moitos xa é de noite. As nosas intencións esvaéronse cando a crúa realidade nos deu unha labazada seca e nos dixo Esquécete dos datos Hoxe estás vendo a loita inxusta, cruel, entre un onte e un hoxe que se esvaerá no futuro que che espera. Algún día estaremos no outro lado da conversa e alguén nos aclarará que non foi onte, senón hoxe. Poñese nerviosa falando, hai que sí? Non, eh, non, non, anos. No, eu a ti vinxe onte, me Non, visteseme agora aí falando. Si, sí, isto de seguro falando. Que me falaste? Non, é agora. Non onte. Agora tamén. Agora sí, tamén. onte, onte tamén. Non. Non no tal, no tal. Non sei se era pista. Así que aparca as estatísticas, esquece os datos e escoita por que estou a contar esta historia. Nun futuro, quererás que alguén escoita a túa propia, a do teu pobo, a do teu mundo antes de que sexa devorado por unha globalización xorda, a voz da natureza e as palabras que emocionan. Cando ibades aos bailes? O domingo. O domingo, pero ti a, a cando ibas? Por la tarde. E sobre que hora era? Pero era... Era cedo. Era cedo. Sí. Despois de comer, máis ou menos? Sí, pero ainda un pouco máis tarde. Ah. E, e como era? A onde iba? De Saboiro? A Puebla? Vimos unhas veces a Boiro, outras veces a Puebla. E había moitas salas? Oi, na Puebla había tres. Hmm. Tres bailes. Había o Liceu, que era dos socios. Sí. E despois había o de Villó, que non só un grande, sino árbol, vai. E despois había un, pe un máis pequeno que le chamaron un tutú. En Boio había, había quiropa, había que había máis por boi, por millón. E se iba menos xente? Ai, mira, había xente para tú. Mozas e mozos e todo. Éramos moitos na vida. Así como estamos juntos, así como juntos estamos, así como estamos juntos, en el cielo nos dejamos. Bailantes, Carolina, baile, sin señor, dime con quién bailar baile con mi baile con mi mi nuevamente, bailaste Carolina, bailé, sí, señor. ¡Epa! <laughs> Quisiera saber, Carmela, quién era, tu enamorada bailaste, Carmiña, bailé, sí, señor, dime con qué bailaste, con mi donde bailé con el amor, bailé con el amor, bailaste el camino, bailé, sí señor, porque el chavo, me cae. Te suena mi verdad y yo morena quererte, y yo morena quererte, ay la la la la la la pero piensa en el robo, el asesino en la muerte. y que lava, se noche chejo río tira toma, tira tomar corcona, tira tomar que por hay lavar hay que lavar. No hay quien pueda, no hay quien pueda con la gente marinera, marinera, pescadora, no hay quien pueda por ahora. Eu, eh, aos 10 anos, tuve que abandonar a escola, entendeu? Sabe para quê? Para trabalhar, para comer. para comer. Era muita fome que havia. É que trabalhas por dias? É? Eh? dias na, na casa? Que trabalho? Trabalho. Para para Pero de rapaz, cando deixaste a escola? Para o mar com velho. Para o mar com velho. A pescar? Mire que... A pescar não, pois é. O aparelho. O aparelho, eu quero o aparelho. O aparelho. Vamos a vamos a Era un'aurea nostra, un'aurea sulla roda, con l'occhio, con le pratiche, Ahora claro, ahora vas al supermercado y coges todo. Quem comia antes assim? Um dia de festa? Não já comia, né? era hora de... Ahora cuando está acá, cada día, das das verduras ou, ou no sabão pequeno, a bem no castanho, castanho já, ela vai, ela vai, já comeu o das castanhas. Portanto, e nasce, nasce duas. Antes, éramos jaletins, ah, porque não comíamos coisas boas. Agora ah, também por aí. Agora... Nós somos amigos, sempre né? chama raro, isso chama raro, isso não é tão misto. Nós somos amigos. Quando passo para comer, eu contigo. Até que jogava né? sempre ao fútbol? estamos en la playa, a bañarnos, ya nos vemos en la calle. que está ¿A vos gustaba las as cartas? Aquí? Sí. Todos jugar las cartas aquí. unhas compañeras foron a por unhas, queres botar unha partida? Ah, eu non, eu non xogo. Non? Eu non. Non te gusta? Eu non xogo, non me gusta, máis non conos a carta. E a ti gusta xogar as cartas? Non. Nunca, nunca. Que está? Sí. Que está, vamos, Moi ben. É pillar o truco, entón, tens que facelo por aquí, que parta por aquí, por onde está a fendedura. Sí, sí, hai que, hai que, hai que puñela así. Claro, aquí no dudes. Eh, Eles regaláronos este fardel de vivencias e lembranzas. Nós, que somos uns adolescentes aos que aínda lles queda moito por aprender e vivir, comezaremos niño a facer o noso propio, coa esperanza de que alguén, ao final deste camiño, queira abrilo.